ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹುಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಬೆಕ್ಕೋದಂಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು H four fifty X so electric ಬೈಕ್ಸಲ್ಲೇ one of the leading bikes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಬೈಕದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಮ್ಗಿ ಮಂದಿರೋದು ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಗಾಡಿ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೀ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡು ಗುರು ಈ ಗಾಡಿದು ಸೇರಿ ಅವನೇ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾವನೆ ಈ ಗಾಡಿದು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಪ್ಪ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಐತೆ ಗುರು ಆರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗೆಸಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಈ ಗಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿ ಏ ಅದು ಬೆಕ್ಕೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹುಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕೋದಂಗೆ ಅದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಬೆಕ್ಕೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ರೇಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಗಾಡಿ ಎಳಿತಿಲ್ಲ ಗುರು ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೂಡ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನೇ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಏನಿದು ಓಕೆ ಇದು ರಿವರ್ಸು ವಾ ವಾ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಗುರು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಡಿದು ಏನೇ ಇದಾದರೂ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು eco ride sport warp warp ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮೋಡು ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುರು ನಾನು ಇವಾಗ ಗಾಡಿ is in economy stage so ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ forty forty six forty seven forty eight forty nine fifty ಹಾಂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವರು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಹೋಯಿತು ಸೊ ನಾವು ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಡ ಓ ಹೆಂಗೆ ಗುರಿದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಡ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬಂದೆ ರೈಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ರೈಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏ ಗುರು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಏಯ್ ಗುರು ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಾಯಿ ಗಾಡಿನ ಏ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು don't underestimate the power of electric scooters braking ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಡಿದ್ರೆ ಟೈರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ A B S non A B S ಗಾಡಿ ಇದು ಸೊ ಇದು ನೈಂಟಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಂಟಿಗರು so very satisfied speed okay ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಗ್ರೇಟೇ ಅದು ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗಾಡಿ ಇನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ನುಗ್ಸೋಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಆಗೈತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪುಸಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಿಂಡದಂಗೆ ಗುಯಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗುರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗುರು ಸಿಟೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರುನೂರು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋ ಬದಲು ಗಾಡಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬದಲು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐದು ಅವರ್ ಬೇಕಂತೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ one hundred and ten kilometres ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ನೈಂಟಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ರ್ಯಾಪ್ ಮೋಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ so this is warp mode kilometre ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇತ್ತು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ರ್ಯಾಪ್ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಈ ಗುರು ಕಾರೇ ಬೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ರ್ಯಾಪ್ ಮೋಡು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇದೆ ನೈಂಟಿನೇ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೂ ರ್ಯಾಪಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ರ್ಯಾಪಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿಕಪ್ ಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣ ಜೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ so let's hold on here so ಗಾಡಿ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಗುರು ಅವನ ಆಟೋದ ನುಮ್ಟ ಚೈ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಝೀರೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿದು ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಯಿತು ಆದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿಕಪ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತೂ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾಕತೆ ಗುರು ನನ್ಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೇ ಬರ್ತವ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಲುಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೇಂಜ್ ಗುರು ರೇಂಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅವರ್ ಕಾಯ್ದು ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ಅವರ್ ಕಾಯ್ದ್ರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಐದು ಅವರ್ ಬೇಕಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಐದು ಅವರ್ ಬೇಕಾಗೋರು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಬಿಲ್ ಚಿಪ್ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಗಾಡಿ one of the good features ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಗಿಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಹೋದ್ರೂ ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಏನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂಡಿನೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ವೇಸಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ವೇಸಲ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ Ather company has done the best product seriously ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪವರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನೂ ಕೊರತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ ಏನು ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಹೋಗೋರು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಇದೆ ಇದೇ ಗುರು ಈ ಗಾಡಿ problem this is non A B S bike A B S riders ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿನ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು non A B S brakes ಮಾತ್ರ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತದೆ ಬ್ರೇಕ್ಗೂ ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೆವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಟೈರ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಸು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಪು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಕೋ ರೈಡ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದೊಂದು ಲಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಹೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಗಾಡಿದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಔಟರ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಔಟರ್ ಲುಕ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಎರಡು ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಓಲಾ ಎಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋ ಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ so Ola S one pro ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆ ಗಾಡಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂಡೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಗುರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗಂತೂ ಓಡಿಸೋಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೀನು ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗುರು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂದಾಕತ್ತೋ ಆ ಥರ ಎಳ್ದಾಗ್ತಿದೆ ಗಾಡಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಯ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಕ್ವೈಟ್ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪಚಕ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟೈರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಸೊ ಅದೇ ಥಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ಮದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು ಅವಾಗಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು taking a wrong diversion sorry guys ಅವಾಗಿನ ವ್ಲಾಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕರೆದಿದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಡಿನ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿನ ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು ಆ ಗಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಆಟೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಅದು ಏನು ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಲೈಕ್ ನೀವು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓಹ್ oh, ಆ ಗಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಿಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಆ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡದು ಬಟ್ ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗೆ ಸೌಂಡೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಯ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಗಾಯಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ stay tune take care please do subscribe my channel ನಾನು ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ take care bye bye guys